dan semakin banyak salawat kepada Rasul khususnya malam Jumat dan hari Jumat semakin terjamin diampuni dosa kita diangkat kesusahan dilunasi hutang dapat syafaat Nabi Muhammad dan seberapa pun banyak salawat kita akan dapat 10 kali rahmat satu kali salawat 10 kali rahmat 100 kali salawat akan dapat 1000 kali rahmat seribu kali salawat akan dapat sepuluh ribu kali rahmat dan silahkan kita milih mau berapa banyak faham? untuk hajat kita hulu nasi hutang untuk kesembuhan penyakit untuk mendapatkan keturunan anak salih saliha dan penhafal Al-Quran dan apapun hajat kita termasuk salawat adalah salah satu kunci kunci menabulkan hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham?